ماشي؟ من امرك تنسى كلمه. ماشي؟ Hogyan lejösszön? Ja, 21. század Magyarország. Nekem meg ömöljön a víz a akár. Árvízem van otthon? Hát, Tönkrement a boiler. Nem tudom, mennyit fogunk várni. Én nekem is menni kell. ha valahova utaznék, akkor késem le a repülőt, vonatot, mert szórakázok. Egy vatikáni körmenet menne végig, azt mondom, hogy rendben van. Az egyszerű ország elnöke megy végig. Kiárási tilalom. 21. század. olyan csendes az utca. Jó, ez, ez belefér, az ember most kiülhetne nyugodtan, és teával. Igen. Hát. kellett most ide kijönni? Mert jön a delegáció. Szép a pulcsi kutyusnak. Szia! Hozol ki egy cigarettát? A vesztek záralat van az egész út. Nem lehet kilépni a járt. Gyorsan át megyek oda! kerek gomb. Befisít a kutyát? Befisít a kutyát. Szegény. Nem bír. Mi van? Nem lehet. Ó, hát. Javozna. Mi, jön a majom? Jön a majom. No. Gyere már vissza. Ja, jó van, ne fosd. Állj, jó, anyádat. Mit jönne? Már tömeg van, igen. Ne basszál már, hogy még az úton se lehet menni. Ezt nem hiszem el. Illik a kockas Ez mi? padhoz a... Ja, <laughs> Tök jó. Ez egy szellemváros, itt nem élnek emberek. <laughs> Kis kutyája meg bekakál Na most, hogyha valaki rosszul van a mentő, mit csinál? Mentő megy. Hívjunk egy taximentőt. <laughs> Na hát az Áj, hát jön a troli is. Hogy oda mindjárt megeszik. Körülbelül. Elaludtam. a gáz. Csak nem ki? a raszkutyi nem tudod. De Kádár Jali nem csinált ilyet. Miért kell öltözni? Hát de nem is jön senki. Orbán, amikor kiment az oroszokhoz, akkor ilyen lakhatatlan városokban közlekedett? Nem hiszem. <laughs> hát a Moszkvában nem olyan könnyű a dolgokat megállítani. Tudod, mikor jön el? Négy órakor. Addig hát állunk. Hány az óra? Hát meg fél nincs is. És ha most egy fekete macska átszalad az úton, akkor... Putyi hazamegy, különbjön. Hát nem hiszem, hogy még az emberek, a gyalogosok sem mehetnek. Ilyen nincs. Hát nek, mindenkinek kell menni valahova. Jaj, jaj. hogy van, jön már valaki, hogy mi van? Hát szaladj gyorsan a kerékpároddal. Itt is van tömeg. Sziasztok! Jó! Ó, de jó, köszi! Vigyázzon! Jó fej vagy! megkamerázni, nem járult hozzá a felvételhez, jó? Rövidíteni a Rutenbiller, a két méter tennének, kicsinek is van velük, mennyiben én akkor természetesen én nem csak hogyha, tehát, hogyha át akarod kelni az úton, egyenes abba az irányba, arra el lehet menni. Ha jobbra, vagy arra, akkor... arra nem, de szóval itt arra. Már ment akkor? Hm? De elment, csak nem mondták, hogy elmentünk. Hogyan egyenesen gyorsan vagy erre? Tell me. Uh, I, live on Butira Ferenc. I'm just trying to get home. Well, which one? Butira Ferenc. Uh-huh, uh-huh. I just need to get into my you can apartment. I can go, go to yeah, yeah. All right. <laughs> Oké. <laughs> jó, azért küldtem ide. Igen, igen. Engem. Jó, ne hozzám küldheti. Ja. Én rendőr vagyok. <laughs> Nekem nincs egy. Csak egyenes. どういうこと